Als we elkaar gaan als een raken. Als we als als samenwerken willen winnen. Ik Tico, Tico, eet je met zo boven water, zo van Weet weet je, je, Het is